Ты шо, дурак, что ли? Найсы! Найсы! Дай, дай, дай! Я не сам! А? За, за! Dang it! А? <laughs> А? 引っかかった引っかかったねえねえびっくりした Ублюдок. А? Я как-то проснулся, а у меня жена ананас. Уродливый такой. А? Это мужицкий дождь. Найс. Болит спина. Мое сердце. Найс. Дайте кой! まとめて相手になってやるいるんだろデルタあビッグバン宇宙創生かだから何？ Huh?